Cita Tolai. Dipotong tipis dengan rasa rumput laut yang terus ada. Cita Tolai, jadikan semua momen lebih ringan. Cita Tolai, light up your life.